ඔබ දන්නවාද. දින හයක් තුළ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා ඉසව් තුනක් නියෝජනය කරමින් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගත් එක්කම්ම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා ඔහුයි. මේ චාමික කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා! කොල්ලෝ වසයි! ඔහු විටකදි ජාතික මට්ටමේ බැඩ්මින්ටන් ක්‍රඩකයෙක්. තවත් විටකදී එක්ක රෑකින් වාර්තා අලුත් කළ ජැවලින් ක්‍රඩකෙක්. ඔහු තවත් විටකදී පුද්දුම උනන්දුවක් ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහු දැන් රටම කතාවෙන සිංහපුතෙක්. පොඩිකාලන බැටන පලේ කරම එක තමගේ ෆස් පෝට් එක ඊට පස්ස තමයි ම එන්න ඇටලික්සල්ට ගෙතමගේ අන්තිවරම පටන්ගත ස්පෝට් එක චාමික පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතාවෙන්න ගන්න පසුගේ ජූලි මාසේදී ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවති ක්‍රිකට් තරඩාවලියත් සමගයි. ඊට පෙර මැයි මාසේදී පැවති බංගලාදේශ සංචාරයේදී එක්දින පරම් හිමිකරගත් චාමික තමන්ට ලද අවස්ථාවෙන් සිය දක්ෂතා උපරිමය ප්‍රදර්ශනය කලා. ඉන්දිය කණ්ඩෑමේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හර්දික් පාණ්ඩයා තම පිත්තක් තෑගි කිරීමේ පුවත චාමික තවත් ජනප්‍රියවීමට සුපිරි හේතුවක් වුණා. And he asked me that you want to bet. I said no in the first time and after that you want to bet. I was like yes please and after that he just gave me a bet. Sri Lanka cricket කණ්ඩෑමේ ස්ථාවර ක්‍රීඩකයෙක් නොවූ චාමික මේ දක්ෂතත් එක්ක ටිකෙන් ටික ස්ථාවර ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වනා. චාමික තරගෙන් තරගේ තමන් සතු දුර්වලතා හඳුනගත්තා. එවෙනුවෙන් දිවාරෑ නොබලා මහන්සි වුණා. තමන් අතින් වූ වැරදි හදාගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස චාමික දෙදහස් විසේක ලෝකකුසලාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩෑමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස තේරී පත් වුණා. Every time I, I, I looked out of my window at Old Trafford, he was running around the ground. He was doing work on his own. He had Grant Flower with him. They were doing extra work outside of the set, uh, practice sessions. The amount of work that he put in to get an opportunity and then to take his opportunity, and he's and he's become now a very, very integral part of our white ball team. චාමිකට තමන් ගැන මාර විශ්වාසයක් තියෙන්නේ. මොකද ඔහු තරඟ දිනවීමට නායකයාගෙන් අවස්ථාවන් ඉල්ලවා. සමහර ප්‍රතිවාදීන්ට චාමික අමතක නොවෙන පාඩම් දිගැන්වා. සමහර තැන්වල ශ්‍රී ලංකාව තරඟි පැරදුනත්. චාමිකපිට සතුටු වෙන්න කරුණක් ඉතුරු කලා. එහෙම බැලුවම චාමික කරුණාරත්න කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සුවයයි. මම මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන්ගත්තේ ස්කුලානතටින් සීටීම් එකෙන් මම තමයි ලංකාවේ සීටීම් ලංකාම සීටීම් වල වැඩිම ලකුණු සෙල්ලංකර uh, එතකට මගේ හෙම අන්තටන් ඒටීමට සිලෙක් වුණා ඒ අවුරුද්දම චාමිකගේ පවුල සියල්ලන්ම හොඳ ක්‍රීඩකේ තාත්තා බැඩ්මින්ටන් පිහිනුම් සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකේ අම්ම නෙඩ්බෝල් ක්‍රීඩිකාවක් අයලා තුන් දෙෙන සුපිරි බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩකේ එයතර ලොකුමයියා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙවර ඔලිම්පික් බිමටද ගිය චාමික ගෙනගත්තේ කොළඹ රාජකය විද්‍යාලය තුනවස්සර ඉදම්ම චාමික ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා පාන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතර චාමිකගේ සමහර ක්‍රීඩා දක්ෂතා එලියටාවේ හරි අහඹු සිදුවීම් වලින්. ම බැඩමි අන්ඩලවන් චැපිනුනා ක්‍රිකට්වල අන්තරින් ම සෙල්ලං කර ස්කෝලේ දෙපස මන් ජැවලින් ත්‍රයකටාවේ අපේ ඇටලි කෝච් මාව දැකලා මට එන්න කියලා වාට ජැවලිනේ දාන්න පුළන්දෙල මංකෝ ඔවුසමන් දාන්නන් කියල යන්න 14 මම එදා දාපු පලින් ත්‍රයක ම ්‍රිල්ලංකර කෝඩ්ඩ කැඩුව ස්කූල් සිලෙක්ෂන් එක නිකන් සිලෙක්ෂන් එකදී මම ස්කූල් එකේ කැඩුවා රාජකීය ක්‍රීඩා ඉතිහාසය තුළ මෙරිට් සම්මානයේ සිට රොයල් ක්‍රවුන් සම්මානය වෙනතුරු සියලු සම්මාන හිමි කරගත් එකම ක්‍රීඩකයා චාමික කරුණාරත්නයි 2013 දී රොයල් තෝමියන් බිග් මැච් එකේදී අවුරුදු 7ක් තිස්සේ පරාජය වූ කුසලානය නැවත රාජකීයන්ට අත්කර දුන් සුපිරි ක්‍රීඩකයා වූයේත් චාමික කරුණාරත්නයි It's all over. පාසල් කාලයේදී සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ පාසල් කාලයේදී සුපිරි මලල ක්‍රීඩකයෝ පාසල් ජීවිතය අවසන් කිරීමත් එක්ක සිය ක්‍රීඩා දිවිය අමතක කළාත් චාමික එහෙම කළේ නැහැ. එනිසා පූර්ණකාලීන ක්‍රඩකයකු ලෙස චාමික දැන් පෙන්වන දස්කම්වලට හොඳ හොඳ කමෙන්ට් එහෙමත් හම්බ වෙන. දැනකට එන්න චාමික කාපු කට්ට මාරයි. සමහර තැන්වල ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප වුණා. සමහර තැන්වල ඔහුට අවස්ථාවන් නොලැබුණා. ඒත් ඔහු ගේම අතහැරිය නැහැ. අවස්ථාව ලැබෙන තුරු තම දක්ෂතා ඔපමට්ටම් කරගන්න ඔහු කැප වුණා. අවස්ථාව ලැබුණමද සිය දක්ෂතා චාමික උපරිමයෙන් පෙන්වා. එනිසා අවසානයේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රඩකයකු ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණා. Finished it off. That's one on knee high. This is the Russian Uber Chapter. He's underneath himself. He takes it. මුල්කාලෙදි මෙහෙම ක්‍රීඩා කරපු සමහර ක්‍රීඩකයොත් පස්සෙ කාලකදී පිස්සු කෙලියා. නමුත් හද්ද වතිම්ම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ එකම ප්‍රාර්ථනාව චාමික උඹ එහෙම නොවේ.